大家好，欢迎收看朱凯绘画，我是朱凯。这期我们来聊一下什么是创造力与艺术创造者所应该具有的特质。在聊这个话题之前，我们必须要设定一个前提，这个前提就是是人的行为，就是人的创造力与艺术创造者这个人他的特质应该是什么，或者是应该具备哪些特质。既然涉及到人，我们就需要有一个最基本的底线：人到底是什么？在之前的节目中，我们就提到过。 人应该有他自身的一些特征，这些特征就是他的分析能力、分类能力、辨别能力、逻辑能力。那除了这些能力以外，什么是人的最基础的特质呢？就是人有他自身的道德标准。在人类社会中，一切的行为都首先要以人的这个最基础标准，然后我们再对之后的行为进行定性。比如，什么是创造力？什么是艺术创造者的特质？现在常在网上能看到，包括以前也有人说过。 有钱能使鬼推磨，有钱好办事儿，世上没有谈不下来的买卖，只看金钱的多与少等等之类的观点，不能否认金钱确实是推动社会发展的动力之一，甚至是很重要的动力。但是，并不是代表所有的人都认为它是最重要的基础动力。不能将局部片面的个人观点放到一个整体的社会认知当中。也许这样的话让人听起来更具有冲击力，所以很多人愿意起这样的标题。 愿意说这类看起来好像很真诚又很敢说，好像挺实在的话来引起别人的注意，这种方式我认为对一个完整的人来说是不可取的。世界上没有任何一个标准是至高无上的，比如像道德标准，不同的人在不同的环境中，他的道德将如何表现，这是需要根据实际情况来进行判别的，而不是有一个绝对的标准。也许这么说呢，相对来说比较空泛，尤其对于年轻的朋友来说。 我们举一个生活中的例子，比如像工作。现在经常有人会说，某种行业就是一个伟大的职业。我们现在只探讨观点，我们不探讨某一个行业，因为会有杠精出现，这很可怕。我们说，如果你有一个观点，认为某些行业是高尚的、是伟大的，那么是不是就是默认有一些行业它是低贱的、是被人所看不起的、它是没有意义、没有价值的？那如果是这样， 你本身就作为一个上帝视角对世界加以评判了，而我们每个人只是世界其中的一部分，我们无权对世界上的事物进行粗糙的主观的高下判别，可以去感受这个世界，在每一项事物中感受那个好的，甚至是那个好的中间又有不足的那一部分，由此来不断的完善自身。当每个人都如此去想的话，那么这个世界呢将会是很美好的。当然，我以上提到的内容。 是希望我们在探讨下面的话题的时候，是以一个人作为基础来进行探讨，而不需要在探讨的过程中用更多的可能，甚至是违背人的行为以及道德准则，违背那些可能来进行探讨，那我们就没有办法进行探讨了。好，那么现在来说一下什么是创造力。画画的人所接触的艺术，甚至是我们可以说这个世界上所有的艺术、科学，甚至是技术，所有的文明都源于人类的想象力和创造思维。 而创造思维与想象力，根据不同的个体，它所呈现的强度是不同的。那么，艺术创造者他所应该有的特质，到底包含有哪些呢？首先，第一个很重要的就是联想。联想就是将看似没有联系的领域关联起来的能力。而所有的联想能力，必然是由最初的好奇心而引发出来的。今天我在和学生聊天的时候，我们就聊起了好奇心这个事儿。我的学生中有一个年龄很小，刚刚大学毕业。 他说：“不知道好奇心从哪儿来。”我说：“你生活中方方面面都可以去找到那些有意思的事情。”我说：“我在看蚂蚁动的时候呢，我就很有好奇心。更多的时候，我会看很多蚂蚁怎么去协作，把一个大青虫拽到蚂蚁洞里。我发现它不是拽进去的，它是在拽到蚂蚁洞周围，然后把它给肢解掉，然后再给放进去的。我很好奇，然后我继续观察，观察它蚂蚁洞的位置。我一直好奇，人类是可以沟通的动物。” 没有很先进的现代化设施，但是在大城市经常有堵车的问题。而蚂蚁洞很小，经常有的蚂蚁洞是无法并排走两只蚂蚁的。我就一直在那观察，一直想进，一直想出的时候，它们是怎么互相协调这个道路问题的？我想在很久之前就有人对这个事情好奇，并且观察了，并且从中得到了一定的启发，比如像现代城市的交通可能就运用了一部分它们之间道路的交换方式。 同时，由于这些好奇心的观察，我们得到了一部分处理事物的方法，甚至是流程。于是，艺术创造者开始进行联想，将看似没有联系的领域关联起来。比如蚂蚁，它们将食物运到洞里，或者是有人出去在找食物。在这个过程中，它们分为几个仓库。那么，现在的物流这种由中转站一步一步从一个中心点慢慢向外发散的方式，可能就来源于最初那个去观察蚂蚁洞的这个人。所以，艺术创造者。 第一个所具有的能力，就应该是他的联想能力，而这源于他对世界的好奇心。艺术创造者的第二个特质就是质疑，需要你不断对现有事物发起挑战。我们重新去认识这个观点，反思这个观念，重新准确的审视定义，对现有的定义、现有的观念、现有的新生事物不断的去发起挑战，对事物如何发展至今，又将如何改变，以及改变的原因提出一些疑问。 比如，我们看到苹果放在桌子上腐烂了，我们可以通过很多想象，想象它的过程。由于你看到了腐烂的苹果核，所以我们知道它是一颗种子长成了一个苹果树，由一个苹果树，然后结出了果子，由这个果子成熟之后，变成了现在摆在桌子上的苹果。我们知道它的过去，知道它现在，我们可以去想象它将来，以及它改变的原因是什么？是由于空气中的氧造成氧化的问题。 还是由于虫子给苹果咬了一个破口，导致细菌在苹果的内部开始滋生。对这一类问题开始提出疑问，而所有的疑问都会不断的去更新我们的观念，去重新定义我们的标准。所以，作为艺术创造者，第二个所应该具有的特质是质疑，而第三个所应该具有的特质就是观察了。在经过质疑之后，需要重新的通过观察来确定质疑的方面哪些是准确的。 当然，我们一开始的质疑可能都不准确，那这个时候就需要通过观察对它有一定的补充。而观察需要注意的是，第一要认真仔细、认真仔细地观察你周围的一切事物，同时不要轻易地加以评判。现在很多人在网上看一些明星的新闻，现在明星新闻好像已经变成了一个主要的。在我小的时候呢，我们所说的新闻都是国家的大事儿，但现在铺天盖地的娱乐新闻也确实显得多了一些。 这个我们就不加以评判了。很多人去看娱乐新闻，今天说这个明星这样，明天又变成了那个样子，一会儿一变。现在的人怎么说？这个叫反转是吗？把人的注意力全吸引在一些没什么大用的事上。但是依然有很多人感觉能中间得到一些好玩的事情。你看网上啊，经常上来刚看两段新闻，看个标题，然后就开始长篇大论，把人家给批一顿，或者是说一些自己的观点，认为自己特牛。这种想法很傻。 你看，在三十岁、四十岁稍微成熟一些人就不会去这么做了，他们可能吸收一些有用的，或者是自己娱乐一下就好了，不会去跟风去做一些什么事情。当还看不清并且还看不透的时候，他们是不轻易施加评判的。轻易评判的行为，这种事情是对别人不负责，也是对自己不负责的。现在网络社会随着以后的发展，世界将会变成两个主要方向：一个是真实世界，一个是虚拟世界。而在未来的世界里， 你做的任何一点不好的，都将成为你永远抹不去的一个烙印，所以不要轻易施加评判，多一些正能量。感觉好的，我们叫声好；感觉不好的，我们可以先观望一下。因为有的时候，也许你认为它不好，可能是因为现有的我们不了解，或者是观察的不够透，或者是由于我们眼界的局限所造成的。所以，艺术创造者要观察周围的一切，不要轻易施加评判。 为的是使自己获得新的见解与新的解决事物的措施。第四点，我想在现今的社会，大部分人都不缺少的，那就是交流。交流是现在大部分人并不缺少的。但是艺术创造者，他们更具备的是哪些特质呢？就是当自己的观点与他人观点差异比较大的时候，当别人在探讨他所擅长的领域，并且这个领域和我们自身并不完全相关的时候，也乐于交流与学习。我在教学生这些年，我遇到很多种各种各样性格的学生。 但我遇到的绝大部分更具有创造性的，在他之后的创作中更有创造力的这些人，他们都具有这个特质。而有一部分学生，比如像有些学生，他正在练人物的人体，我和他说，你可以考虑一下用你现在的人体的这个绘画能力去尝试一下版画，哪怕是数字版画。当然，你直接做木板、石板那当然更好，石板可能没有那条件，但是木板你是可以做的。 他说：“我在解决人体版画，我不感兴趣，我连知道都不想知道。”那往往这一类学生呢，他在之后的能力提高相对来说比较弱，因为他没有足够宽的领域，他的领域太窄了，所以领域之间的能力互相借不上力，也就无法产生我们刚才说的第一条联想能力。你所有的领域都太少了，那么在其他的领域相关联的能力你就联系不起来，那这一点是很可惜的。 你感兴趣的，你就可以大胆去做，尤其是在年轻的时候。在之后的几期里边，我们会聊一下在艺术学习初期、中期以及后期，我们应该怎么去面对这个世界。而这一期呢，我们还是主要来说艺术创造者的特质。现在我们来说一下艺术创造者的特质所应该具备的第五点，那就是他应该实实在在的去做的事情，那就是实验。什么是实验？实验是通过建立和拆解模型。 来达到探索新的可能的过程，新的可能就是我们所想要的那个创造。有人说，光要创造不行，创造要创造有价值的，而有价值的事物一定是在我们创造的大量的作品当中，或者是大量的实践当中那几个对我们暂时看来有意义的事情。而那些暂时我们看来没有意义的事情，可能在未来，甚至是在人类的历史上都会留下辉煌的一笔。 你只需要去探索新的可能，这个就已经足够了。而结果的优劣，我想不是我们现在所需要去担心或者是评判的。这时候，我们再回到最初所说的建立和拆解模型。那首先你要知道模型是什么，比如现在画画人都会经常接触的，我想现在可能设计者接触的更多，就是色彩模型，也就是色立体。色立体就是由艺术创造者他们根据已有的最基础的模型，这基础模型可能就是光谱啊。 根据光波长短，由紫到红，我们把它分为可见光的这个序列：红橙黄绿蓝靛紫。根据这个最基础的模型，然后再加入明度以及纯度，形成很多种色彩体系啊。有的是为工业用的，有的是可以绘画甚至设计来进行借鉴的。这个有兴趣的人可以都到网上去查一下。那么，这个就是我们通过前人所创造的基础模型，进一步探索了新的可能。它经过拆解和重组。 那么，作为绘画爱好者，甚至是以后想从事绘画专业的人，我想你必然要具有刚才以上我们提到的联想、质疑、观察、交流、实验这五种基本的特质。希望这次的聊天能给大家一些小的启发。非常高兴和大家聊天，我们下次再聊，拜拜。